ット <laughs> これしか終わらないえっと今は奈良東大寺来てますよ今から、えー、今ねあれ入り口まで来てて中車で来てますけどあの駐車探す駐車場探すのが大変で てどんぐらい経った2時 ,2 時間ぐらいか2時間でやっと、えー、止めることができましたなので車よりもやっぱね電車とかそう使った方がはい Euh, voilà, donc on est à Nara et euh, on, a pris, on est venu en voiture, donc on a pris presque deux heures pour trouver une place de parking. Donc euh, voilà, si vous venez pendant Golden Week, venez en métro. C'est pas conseillé. Ouais, 今から入りますではありがとう奈良公園違う東大寺のあれかな On est près du temple Todaiji. Enfin, il y a plein de monde. au milieu de la foule. On a perdu des gens comme ça. はぐれたね。Thank you. Les deux démons Ouais, c'est bon. Food later. Food later. Yeah, come on. On, on s'est fait dire, euh, on mange pas maintenant.

ったんだけどよく見えてなかった下のところだ said the joke and Papa said she My joke is 今日取るなら消そう今日となら and Papa said she ギャグ入りました はい。